ဝယ်လိုက်တဲ့ account ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုဝယ်လိုက်တဲ့ account လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝယ်လိုက်တဲ့ account လေးပါကျွန်တော်ကြီးကန်အိတ်စုကြီးကန်အိတ်စု level max ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ post တင်ပေးထားတာကြည့်ပြီလားအဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပြီးအခုကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟာအင်ဂျီလေးပါကြီးကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ meeting နဲ့ဟာပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဟိုဘက်မှာထည့်ထားရထင်တယ်ဒီမှာဒီမှာထည့်ထားတယ်ဒီဘက်မှာထည့်ထားတယ်ဟိုးတဖူးနဲ့ อืมအိတ်စုကအနေနဲ့ကျွန်တော်အိတ်စုတလက်မို့အိတ်အိတ်စုလည်းတွားပြရပါနားလေခုနေ့ပြเนาะကျွန်တော်အိတ်စုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးခန်းကတော့ကျွန်တော် level 6ကြီးခန်းက level 6ပါတယ် level max ပြီး faro တော့ level 1ရမယ်ပြီး pasai တော့ level 5နောက်တစ်ခုပြင်လာရင်မယ်နှစ်သုံးပဲလိုတယ်နှစ်သုံးပဲလိုတယ်ဟိုဘက်ကရှူရောင်နဲ့ material နှစ်သုံးပဲလိုတယ်မြင်လို့ရရတာ အာရေပြီးရင်ဒီကောင်က level 4နောက်တစ်ကောင်ဒီကလည်း key message ပါတယ်ဒီဒီဒီဒီ H2 အတစ်ပေါ့နော်ဒါ he key message တော့ပါတယ် lemmas တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကပါရောအဲ့တော့ချီကန်ချီကန်ကတော့ key message တော့တော်တော်နားတယ်ချီကန်ဟိုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဂန်းနေဂန်းနေထဲမှာဆိုကျွန်တော်ပိုင်အုံးတာ45လက်အဖဂန်45လက်ပေါ့နော်45လက်မှာကျွန်တော်တို့ N7 စစ်တို့ဒီ on hit နောက်တစ်ဆင့်မြင်အုံဟင်းတော့ခေါင်းကြီးဒါကြီးရတိလားပြရတော့ဟိုပါလေ SS တူဘုံဘုံအယိုးအယိုးဟာလေအဲကျွန်တော်ဒီကောင် A4 A16 A4 A16 A16 A4 လေပြီးကျွန်တော် Yegaskin Max Glacier Max ဗျာကျွန်တော်တို့ပြီးဒီမှာ Defu ကျွန်တော် Taki ရဲ့ Defu တာကီရဲ့တဖူးပြန်ကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တဖူးပြန်ပါလာပြီတဖူးပြန်ပါလာပြီပြီးရင်ဦးစီးဆောင်ရရှာတဲ့ဦးစီးခေါင်းကြီးဆောင်ရတဲ့ဦးစီးဟလာခေါင်းကြီး ဒီပါကိမစစ်အရန်မိုက်တယ်ဒီဦးစီဆရာကြီးအကြိုက်ကျွန်တော်ဒီဦးစီလေးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ဒီဦးစီလေးလည်းပါတယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့ကာကိမစစ်ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်ထပ်မြင်တော့တော်တော်မိုက်သွားရင်ပဲဒါကြီးလူလူခရိတ်ကြီးနော်ဒီကာလေးကထပ်မြင်နေတယ်တလားကောင်းကျွန်တော်ဒီကာလေးထပ်မြင်နေတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကာလေးဟိုကိုစီလေးတော့မိုက်နေပါပြီကိုစီလေးတော့မိုက်နေမယ်ဒီကိမစစ်နဲ့တော့တော်တော်မိုက်နေပြီဒီမှာကျွန်တော်ကိမစစ်နဲ့တော့တော်တော်မိုက်နေပြီဗျ ဒီကာကတော့ကျွန်တော်ဒီကာလည်းရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကာပြီး M24 ကတော့ M24 ကတော့ဘာကျွန်တော် M24 နဲ့ကာလဲဆိုကျွန်တော်ကာဘက်ကင်တာလေငကိုတွေကကျွန်တော်သိရမလားငကိုတွေကကျွန်တော်ကာဘူးချက်တော့အဆင်ပြေပါ M24 ကမြင့်လိုက်ရပြီဘတ်ဆိုဒီမဲ့နောက်တစ်လုံးမဲ့လို့ပါမေးတီဗီမတီဗီစောင့်ပြီးဝဲလိုက်စောင့်ပြီးမြင့်လိုက်ရပြီဘတ်ဆိုတာ UMB ကဒါ level 1ပြီးတော့ Vector ကဒီမဲ့ဒီဟာအဲမပါဘူးအဲ့ဟုတ်တယ် Vector ကဒီကောင် key message ပြီးရင်ဒီ EK မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် pin ကျွန်တော် pin key message ပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော် M7 စစ်တူကျွန်တော် pin ကင်မစီပါသေးတယ်ပြီးရင်လစ်ဆက်ပါရောလစ်ဆက်ကောင်ကျွန်တော် level 1ပဲလစ်ဆက်က level 1ပဲ hello တဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်မနှုတ်ဆက်ရသေးရဲ့ပြတောတယောက်ချင်းစားအားလုံးပဲမင်္ဂလာချမ်းလေးပါဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်ထား gaming channel ပြန်ဆက်ပါကြော်တင်ရနဲ့နောက်ကြပါရင်เนาะကျွန်တော်တို့ computer error တက်နေလို့ကျွန်တော် reset ချပြီးပြန်လုပ်နေရလို့ပါပြီးတော့ခဏလေးဒါဒီဒါဒီဒါဒီခန်းဒီ ဒါတွေဒါတွေကားဒီကလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် AK ကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပဲသုံးပါပေါ့ဒီကောင် KMC ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာလေးငကား skin ငကားငကားဟိုဟာ pin crosser level max ကျွန်တော်ဒီ crosser ပေါ့နော်ဒီအပန်းအောင်ဒီ crosser level max ပါမယ်စကာ air ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မသုံးဘူးဒီကောင်မသုံးဒီကောင်မသုံးကျွန်တော်သုံးမဲ့တခုရှိရပြအဲ့ဒါလုံးဝ auto auto ကျွန်တော် on hit ပါတဲ့စကားရည်ဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်ဒီကောင်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ AWN ကျွန်တော်တို့ consider consider AWN level max အဲပြီးရင် AKN 7C တပါသေးတယ် ပြီးတော့ဟို TP TP28 level max M249 KMS ဒီ crosser level 2ပြီးရင် Thompson KMS ပြီးရင်ဒီတော့ကောင်ရ level 8နော်ဒီ SMS တူကိုဒီဒီအကောင့်ပိုင်ရှင်တော်တော်ကြိုက်မယ်ကြိုက်တယ်ထင်တယ်သိလားဟုတ်ရဘာသာကြီးထွက်လာတယ်ကောင်းကြီးအတန်ကြီးထွက်လာတယ်ဥမာရေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကဟာရဟာရ ပြန်ကြလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြကျွန်တော်မကင်ဘူးတဲ့ဂဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေပြောတာဗျာပြီးခုနဦးစီခုနကရှားတယ်ဆိုဦးစီအဲ့ဦးစီတွေကျွန်တော်ဒီဟာကြီးဆိုကျွန်တော်မကင်ဘူးဗျာတိလားအဲ့တော့တကောင် SMS ဆိုကျွန်တော်ဒါကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်လိုက်ရင် तू ကဒီလိုကြီးကြလာမှာပေါ့နော်အခဲထဲမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါက glorious moment ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လူခရိဘုံပဲပေါ်လာမှာပေါ်ပြီးကျွန်တော်ငကဘက်ကျွန်တော်ငကဘက်ပြီးငကဘက် N16A4 ငကဘက်ပါတယ်အဲပြီးကျွန်တော် UMB က ဒီ game message ပါတယ်ပြီးရင်ပန်ပန်ပန်နဲ့ရရင်ကျွန်တော် game message တက်ပြီးတာကီကိုပန်နဲ့ပေးရရင်နော်အကုန်ရရင်အကုန်ရရင်ပြီးရင် AUG ကျွန်တော် AUG အဲလေရှိုးလိုက်อืมကျွန်တော် AUG level max နဲ့ကျွန်တော် final form နဲ့ AUG ကိုင် game message ထွက်ပြီပေါ့အဲလေဟာ Rosy Joy share တာမြင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါပြီးစကာရကဒီဟာလည်းပါလေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တာဒါကြီးတော့မသုံးတော့ဘူးပေါ့ဒါကြီးတော့မသုံးတော့ဘူးပြီးကားတွေကားတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ပြရမယ်ကားပြအောင်မယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ခန်းပြပြီးသွားပြီနော် ပြီးအင်ကြီးအင်ကြီးအောင်ဆိုပြရမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်မီလင်းအင်ကြီးပြီးမီလင်းအင်ကြီးပြီးနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဒါမီလင်းအင်ကြီးအဆက်လိုက်နော်ပြီးရင်ဒီမဲ့လာမယ်ဒီမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပြောင်းမယ်ဒီကောင်ဟာဘဲမှာတော့ကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ဟဲမတ်ပေါ်တော့မလေးအော်ဟဲမတ်ပါလားဟဲမတ်ဟဲမတ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းပါကောင်းကောင်းစွတ်နေရမှာရေပဲပေါ်တော့မှာခေါင်းစွတ်နေရမှာအော်ဒီမှာအပြောင်လေးအပြောင်ပြောင်လေးအေးအဲကောင်းကောင်းဒါလည်းကျွန်တော်တို့အဲမီလင်းအင်ကြီးမီလင်းအင်ကြီးလိုမျိုးပဲကွာ तू က တင်ကောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ထင်ကပုံးကိုလာကောက်လို့မရဘူးဗျာသိလားအဲ့လိုမျိုးသူကဒီအဝါကြီးလေမစ်တစ်တို့အဝါပြီးနောက်နောက်တစ်ခုတက်ပါသေးရယ်ဒီကောင်ဒီကောင်ကကြော်ခဏလေးဒီကောင်ကကြော်ဒီမှာအဲထိုင်ပါဂျိုရာကြီးကြာနေတယ် love you ပဲဒါရဲ့ဘာကြီးတော့ဟာရှိုးလိုက်ဟောဟာဟိုက်ကိုတိုင်ဟိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်များရိုက်ပြောအားလုံးပဲမင်္ဂလာချမ်းတိပါဗျာအားလုံးပဲအပါပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ share ပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော်မ share ကျွန်တော် public share လေးနေမှာ share ပေးကြပါအောင်ဗျ batch group တွေလည်းကျွန်တော် share ပေးလည်းရပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးနဲ့ခွင့်ပြုပေးကြပါအောင်ချစ်တယ်เนาะတာက love you ဟောအင်ဂျီတွေကအဲ့ဒါတွေပါဖြစ် metric အင်ဂျီဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအိစုသုံးတယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကြီးကန်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့မာမီအင်ဂျီပါမယ်ပြီးရင်ဒီမဲ့ဒါဒါတွေဗျာဒါတွေဗျာဒါကြီးထုတ်လိုက်တော့မယ် what the fuck အဲပြီး metric metric အင်ကြီးမတည့်အင်ကြီးလေးရရှိမယ်အဲဘိတ်ဘိတ်ပါသေးတယ်ဗျာဘိတ်ဘိတ်ဘိတ်ပါသေးတယ်နော်ဘိတ်ပါတယ်ဘိတ်ဆက်ဘိတ်ဆက်ပါသေးတယ်ဘိတ်ဆက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ဆက်ဘိတ်ဆက်ကမကမကလိုချင်တာမကမေဘိတ်ဆက်လိုချင်တာလားအရာဟုတ်ဆိုပိုင်းရပိုင်းရဘီကလီပိုင်းရပိုင်းရဘီကလီပါတယ်ဒီမကငိုးပြီးလီးပဲဆိုင်ကဆိုင်ညာကြီးပဲအာဒီမှာမကရောက်မင်းကြိုက်ဘီကနီလေးမြင်လားပိုင်းအောင်လေး တော်တော်တော်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်တော်အေးအဲ base ကဘယ်နောက်တောက်ဖို့ရမှာကောင်းရင် engineer engineer engineer ဒီမှာ engineer တက်တက်မှာအဲဘာကမဒါလို့ကျင်လာလားအဲယောက်မပြတော့မပေးဘူးယောက်မလို့ချင်းမပေးဘူးမကပေးပါတယ်ရှယ်ပါမပေးထွက်တယ်လေယောက် မပေးထွက်တယ်ကောင်းကြီးကြားလာတကင်းကိုတာပါလို့တကင်းကိုတာရောမက်ကရောဒီမဲ့နော်အိမ်မှာပါတယ်ရောကွတ်တီပဲမင်းအာအုတ်ထုတ်ပါကြဘေးကအုတ်ထုတ်ပါလားကောင်းကြီးဘေးကအုတ်ထုတ်ရှိတာအဲ့ဒါပဲအဲ့အဲ့အုတ်ထုတ်ပါဟဲ့ဘာဒီဝါရှိပန်ပန်ရှိတယ်ပန်ပန်ရှိတယ်ပန်ပန်တော့ရှိတယ်ဒီပန်ပန်ဒီကိမစစ်ပေးမဲ့တော့တော့မလीတော်ပြီလေဒီကိမစစ်ပန်နဲ့လိုက်တယ်ဗျာမမကျွန်တော်ဘေးဘေးဆက်လိုက်ပဲဘေးဆက်လိုက်ပန်နဲ့ပန်နဲ့အဲ့အနေတော်ဆက်လိုက်ဖို့တော့ဒါလေးနဲ့မိုက်ပါကင်းကောင် အဘောမကြီးချွတ်ပေးလို့မရဘူးလားโอเคဟာအဲ့ဒါဖို့ပေးတယ်ဟိုးပေးဖို့ပေးမယ်ဟိုနားလေးစကားစားဗလားကျွန်တော်ပို့စင်တာလေခုန PC error တက်တယ်နဲ့နောက်ကျသွားပါနော် sorry ပါခင်ဗျာတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်9နာရီ15မတိုင်ခင်နဲ့ပြီးကွန်ပျူတာရှိရောက်တာဒီမှာနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နေလို့စလို့မရဘူး live stream ရဒီမှာပြီးတော့ reset တွေချပြီးပြန်လုပ်နေတာကွန်ပျူတာဟွာဖြစ်နေလို့အားကြောင့်မလို့ပါကားစင်ပြပါကားစင်ကားစင်ပြမယ်ခဏလေးဟမ်ဘာကြီးတော့အေး UMB UMB အဲ့ဒါပြအောင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြအောင်မယ်ခဏလေး အော်ကျွန်တော် UMB ကဟိုပုံးဖြစ်တယ်ပါပြီးစကားအေးကကျွန်တော်ပြောတာလေးပြတာနည်းနည်းလားဝင်းဝင်းလန်နေတာဒါကြီးတော့ auto auto game message တော့မပေါ်ဘူးကွာသူကဒါပေမဲ့ on hit ပါတယ်ကွာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဒီမှာတော့ဒါလေးသုံးကျင်တယ်ဒါလေးနဲ့ပဲစောနိုင်မယ်ဟိုတော့စေတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘိန်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော် the full back ကန်နိုင်မယ်ဗျာသိလား the full back ပြန်စောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကားကားကဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးကကားပါကျွန်တော်ဒီကားပါတယ်ဗျာ อืมကျွန်တော်လမ်ဘိုလမ်ဘိုဂီနီ၄ယောက်စီးကားပေါ့နော်လမ်ဘိုစီ၄ယောက်စီးကားပါတယ်စီဒန်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၃စီးကျွန်တော်ဒါ၄ယောက်စီးကားဗျာ၄ယောက်စီးကားထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟမ်၄ယောက်စီးကားကိုဒီလိုစီးလို့ရအောင်ဒါလမ်ဘိုဂီနီမလားဒါအတန်အောင်လို့ထွက်တဲ့ကားကြီးမလားမဟုတ်ပါဘူးပေါ်နဲ့ရောင်อ่ะအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနဲ့ရောင်ဒီနဲ့ရောင်ဒီရမလားဒါဒါဟိုကောင်ကြိုက်တဲ့ကားလေး black black ဆရာလင်းကြိုက်တဲ့အတန်ထွက်တဲ့ကားပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အပြာကားလေးပါအပြာကားလေးပါထပ်ပါတယ်ဗျာပြီးရင် အဲကျွန်တော်အပြာကားလေးကျွန်တော်အပြာကားလေးတက်ပါတယ်อืมပဲဆိုးလို့လေပေကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ကလုံးဝ၃ကတန်ပြိုင်ကကျွန်တော် Lamborghini အစိမ်းအောင်ပါတယ်ဗျဒါဒါဒီ corner set ကဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်အရင်ကောင်းမှစီးတဲ့ကားပါเนาะဒီ corner set ကကျွန်တော်အရင်ကောင်းမှစီးတဲ့ကားပြီးရင်ဒါ McLaren McLaren တော့မမိုက်ပါဘူးအဲ့တော့မကြဘူးပြီးရင် Lambo Lambo အစိမ်းအောင်ပါတယ်ဗျာဒါ၃ကတ်ကားอืมဒါပဲအိမ်မုတ်တရားတော့အများကြီးပဲကြာဘာဒီမှန်းလည်းတော့မသိဘူး hello hi ပါ